la Laura Benseny Cases i sóc candidata a secretària general. Després d'uns quants anys de cap a Bellaterra i també a Nàpols, vaig entrar a l'àmbit de Quatre Vents, on he format part de l'àmbit i també com a responsable. crec que és un moment molt important per, per MEC perquè ens veiem amb una votació d'un pla estratègic per veure cap on volem que vagi aquesta entitat que tant ens estimem. I penso que és un moment de canvis i crec que puc aportar doncs, innovació, puc aportar ganes de fer feina i sobretot moltes ganes d'aprendre i de servir cap al moviment Escolta i Guia català. Doncs uns campaments memorables van ser uns campaments a la Vall d'Age que és el poble dels meus pares, del meu pare i la meva mare, i vam anar-hi plegats amb, amb els estols, que són els llocs i daines de l'agrupament. I per mi van ser uns campaments màgics perquè vaig poder ensenyar-los un territori que m'estimo amb bogeria i també les meves arrels.